down.

बचाने वाली बाइक अरे हमारी गाड़ी अरे हमारी गाड़ी enemy down enemy down तो मचाले वाली गाइड के बाइक के ऊपर चढ़ Enemy down. Watch out!

take you higher. Don't stop, start that fire. We about to take you higher.